الغاء الماده 534 من قانون العقوبات يلي بتجرم المثليه الجنسيه ما بيحل مشكله الهوموفوبيا بس بيلغي الغطاء القانوني لنظام قمع وتعنيف المثليين وهذا المطلب مش جديد انما عم بتزيد شعبيته بالفضاء العام ما في ارقام عن قديش بتتوقف عالم بالمخافر بسبب 534 وما في ارقام كمان لعدد حالات التعذيب يلي بيتعرضوا للموقوفين الموقوفين بس في توثيق استقصائي لشهادات بتدل انه هالتعذيب بيصير كتير قررت شرطة بلدية الدكوينة مداهمة ملهى جوست وقامت بالاعتداء على الساهرين فيه بالضرب مع أنه العقاب بحسب نص المادة هو سنة حبس وبتنقضى عادة بغرامة مالية العقاب مش بس على السجل العدلي إنما بيعرض كمان الموقوفين للتعذيب والترهيب والفضح والنبذ من المجتمع 534 هي الغطاء القانوني لمجموعة ممارسات عنيفة تحت منها في العنف اللي بيصير ضمن القانون وخارجه سلحوا عنا بمركز شرطة ضبط عدلية شفنا أمر فاضح عم بصير ما نعرف شو هن هاو من التعذيب بالمخافر والذل لتسكير الأماكن الكوير ومنع التجمعات للتحريض الإعلامي والعنف الميليشياوي اوعى تجربوا تقربوا لا على الأشرفية المادة 534 بتكرس العنف الثقافي والمجتمعي ضد المثليين لأنه بترسخ اعتبار المثلية غلط وخارجة عن الطبيعة بخلاف كل النصوص العلمية والفلسفية بتجرم المادة المجامعة المخالفة للطبيعة بلا ما تعرف شو يعني خطورة المادة إنها بتفتح الباب لقوى الأمن مثلا هن يقرروا شو هي الطبيعة ومين ضدها ومين معها بناء على الشكل تنطبق المادة بطريقة استنسابية حسب المزاج السياسي وأكثر أشخاص بيتأذوا عادة هن اللي شكلهم شوي مختلف لهيك 534 بتطال عادة أكثر الناس مهمشين ضمن مجتمع الميمعين مثل العابرين والعابرات أو الناس اللي ما عندهم امتيازات تحميهم من القانون معركة إلغاء 534 كانت بالكواليس بس مؤخرا تحولت لقضية عامة واضح انه الاكثريه بمجلس النواب مش بوارد طرح الغاء الماده ولا التصويت على هالشيء باستثناء حزب واحد وبعض النواب التغييريين وهيدا الرفض مرتبط بالهوموفوبيا بالمجتمع بس كمان بمصالح السلطات الدينيه لا تشريع للمثليه الجنسيه في لبنان هي علاقات خارج المنطق وخارج الفطره البشريه يلي بتخاف يتحول الغاء 534 لمدخل لاصلاح قوانين الاحوال الشخصيه كلها وتشريع الزواج المدني لا زواج مدني وتثبيت قانون موحد للأحوال الشخصية ولن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية وهالشي بخسر المؤسسات الدينية مداخيلها ونفوذها وقوتها السياسية ممكن يؤدي طرح 534 بالمجلس كمان لاستشراس السلطات أكثر سألتني إذا لواط هو خطيه هو خطيه ومن الكبائر كمان لهيك يمكن المعركه الاهم عم بتصير من خلال اجتهادات قضائيه ترفض ملاحقه المثليين على 534 مثل ما بيشرح المحامي كريم نمور بهيدي المقابله ابتداء من 2009 بلشت تصدر قرارات قضائيه اعتبرت انه المثليه منا مخالفه للطبيعه وعلى هذا الاساس رفضوا القضاة يعاقبوا المثليين بتقدر النيابه العامه كمان تحدد بسياساتها انه ما بقى تلاحق الناس على 534 وهيك بتتجمد الماده تمهيدا لالغائها مثل ما صار بمواد تانية رجعية بقانون العقوبات بس مع الجهود القضائية إلغاء 534 بمجلس النواب بيبقى معركة مهمة لأنه هي يلي بتقرر قانونية أو عدم قانونية وجود مثليين بلبنان